Dzwońcie na telefon, bo i tak będzie głucho Gramy z ziomem w NBA, Damian Lillard to było Słyszę wasze plotki, dziś mi spędzi ucho Młody Iggy, pali pachnący kwiat cukru Dzwońcie na telefon, bo i tak będzie głucho Gramy z ziomem w NBA, Damian Lillard to było Słyszę wasze plotki, dziś mi spędzi ucho Młody Iggy, pali pachnący kwiat cukru Dzwońcie na telefon, bo i gramy z ziomem w NBA Damian Lillard cuką Słyszę wasze plotki, dziś mi spędzi ucho Młodej ligi Czujesz się jak złamam ze sobą goryli nawet Zabiorą twoje samice, jeśli będą same Nie wiem czy do nieba to otworzą nam tą bramę Jak wejdę z nosem białym, takim jakbym miał śmietany. Mam nadzieję, że gdzieś będzie takie miejsce dla nas Że każdy typ ze temu ulicy czy jak złamam ze sobą goryni nawet Zabiorą twoje samice, jeśli będą same Nie wiem, czy do nieba to otworzą nam tą bramę Jak wejdę z nosem białym, takim jakbym miał śmietanę Mam nadzieję, że gdzieś będzie takie miejsce dla nas Że każdy typ zaśnie tę ulicy